Madò! Cazzo! Madonna mia! Madonna! Oddio, mamma, fermati! teraz stają się mocniejsze i zdecydowanie no. Shit! Fuck! Yo, yo, yo, yo! Hey, hey, hey. No przecież drzwi wyrywa z korzeniami. Och kurna, pierdzielony. Ja, kein Problem. almost hit me, I swear to God. Oh my God. <laughs> Die vrouw haar kop. Ik had dat zien gebeuren, man. fucking oh. retard, man. Halfway around the turn,